Сотрясая пустоту, мне не собрать этот пазл Давай на чистоту, лучше больно, но сразу Без тебя я не умру, девять жизней и осень Заберет с собой одну, но оставит мне восемь Так страшно я падаю вниз, а ты улетаешь в Блэкли Все это печально, ошибки фатальные ты вновь не найдешь, что сказать Теперь я хочу завязать с этой любовью Что кончилось болью, но мы запомним оба Наш последний пар бочке киндофильтра Как терял меня по миллиметру Когда оставлял одну встречать рассветы Мой парфюм черты лица и слезы Остается помнить сказать поздно Как мне забыть тебя, просто уйти но в этот раз навсегда с тобой завязать Ведь нас уже не спасти опять и опять Мы на краю пропасти Ты просто опустишь глаза И резко на тормоза На стоп свою верность Куда неизбежно мне нечего больше терять я просто хочу завязать с этой любовью Что кончилось болью, но мы запомним оба Наш последний поцелуй у клуба Как дрожали фонари и губы в губы Разговоры обо всем на утро Нервы и бомбочки кендафили съел меня по миллиметру Когда оставлял одну встречать рассветы Мой парфюм черты лица и слезы Остается помнить спасать поздно